hasil karya berapa hari? Lima bulan. Berang sasi gue nih level kemis. Nek ini berang sasi. Berang sasi. Lima sasi hasilmu piro? Kira-kira kalih. Rong juta? juta. Iya. Wah wah. Ya, wah. yang kene to apa neng liyane? Yen sampah melampah terus. Gak yen 20 juta kene itu? Mas Pati to. Iya. Melampah melampah perang perang. Dewe darah kene terus loh we. Mesti asal usul kan. Ora perang perang dinone darah kene terus loh we. Asal usule ning ndi? daerah Purwodadi Semarang. Ah, Purwodadi melayu um, rene, boleh duit. Pirang-pirang dino wae ngendok niki terus lho. Halo. Oh, kowe ning terminal. Oh, aku Tapi wong Purwodadi lho. Ngorong ulon. Nganti teko barat barat. Ah. Wong sing ngendok ning kene kok. Gile lho kuda brewok eh. Kuda eh. brewok wong wedi le. Eh? Kuda eh. brewok wedi. 18 20 juta. Hmm. Dalam lima bulan dapat 20 juta. ini oh. Gajine sapa kuwi? Nara gajine pengemis. Enggak ya, kenali orang ini. Gak ya, nek wis njaluk-njaluk kok duite satu-satuan. Omahku yo Prodadi tak lebokne ning nggon Prodadi kowe yo. Prodadimu ngendi? Gare. Heh? Gare. Dalem oh, Prodadimu ndi? Iya. Gare. Ngerti gubuk ora? Ya lewate kula niku buat kuatmu oh main kono ku kuwi Eh,